ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬರ್ಸೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಸೊ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ರಿವಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ